cho nên đâu hả đâu à eh đâu nếu muốn nói xia xa xia xa xia xa mi mới nè thân đi vào cụ pha cái thòng cái thòng mà năn đi và mà này hôm nó mới chơi muốn nói cái phim là cụ pha ní thòng ní thòng gì à lấy rồi lấy rồi ờ mới à mua về thòng luôn nhóm là thòng cái lấy rồi tôi đi thằng tôi đi thằng phạ phạ phạ thấy phao à? là nào thấy phao là nào cụ thì thằng 他不会下毛也到湖去。我他妈，那不干那没呢。你个把你那把脸都那他头发那么一脸嘛，不把那皮么来？不会呀，我不怕黑。哎，一个朋友，嗯，那这大口呢，都出头没的，是到你三亩。နာမည်မြဝင်တော့နာမည်မြဝင်ဝင်တယ်အဲ့ရကိုပွားဦးတော့အဲ့ရအဲ့ရအဲ့ရမဲ့ဘွားကြီးအဲ့ရသာကနေအဲ့ရအလောတော် မဟုတ်လည်းနဲ့တိုက်ပြန်ထုတ်ရကြလားလောကကိုပကြားရင်းလူတော်နာအဖေးရရဲ့လူတော်ဖဖေးရလည်းမဟုတ်နာမကတော့ဘာလဲကတော့အမေရဖဖေးရရဲ့ယူရေးနင်းလာရေးအတော်ဝါကစီပေါ်ရတော့ဝဲကြမှာတော့တာသူစီပါနေလူသက်ကံမတော့ကတဲ့တာခိုင်းလို့သနာဝိသမှုနင်းမြဝင်နမြဝင်စကုသိတာလိုက်ချန်တာလို့သနာဝိခရလန်တရောဘုရားဘုရားမနာတော့ ရေးသွားမယ်နမင်းပါနဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်အနေနဲ့ဆိုပေါ်ပေါ်ပေါ်ပြားဆိုရင်ပေါ့ပေါ်ရည်တို့ရကတော့ပါပဲမရပေါ်ရည်လာမလို့တော့တော့ဒီအမှုတို့တို့ကတော့ပြလေကိုရရပါတယ်ထိုက်ပါမယ်ဒီကောင်းမယ်ပြကြတယ်ဖြုတ်ချနာဦးမနာမမြဝေဦးအယောမဒါလေး နာမင်းကြီးချုံနဲ့အမစာအခေါ်တာပွဲထောင်းချုံကျုံမဒီခန့်ကိုပိုင်ထောင်းဒီလန်းကိုလုံးဝနဲ့ဒါလည်းခန့်ဆန်းထအလအခေါ်တာကိုပိုင်ထောင်းရောနဲ့နာမင်းကြီးချုံတော့ဖုံးတော့တော့ဖုံးတော့ဖုံးတော့လည်းကောင်းအမင်းနဲ့နာမင်းကြီးချုံအေးပေါ့ကဲဖုံးရင်မင်းလည်းဖုံးပါပဲနာမင်းကြီးချုံဆောင်းနဲ့ဆောင်းဆောင်းကိုရနာနာကိုရအောင်ပါလေ နကိုနပါမဘာကိုမစလိုက်ဘူးအမစားရမူရအေးဟောနာကျန်တကနမကောပြထားလို့အော်ပါချက်မလဲနာအဝေးမအောက်ပါနေတော့ဝင်နေတာဝင်နေအယောကမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပကလုံးအထောက်ပြီးစမဘုံလေဝင်နေတကရောရောပတဦးပတဦးမုအစတနာရွေဖအစတနာရွေလေဝင်နေနေရတဲ့ဒီကောင်ကမမဘာဖြစ်ထောင်းနေဟေးနန်းကဟမ် အဲ့ကဲအမှန်ရလောရအရှာတော့ခွေလို့ကဖူးရကဲကုသနီနာလေးပါဝေးနေမနန်းလည်းရခေါင်လေးကိုဒီစမလေးပုံအောင်ပိုင်းလားအမေရောသက်ကမီးတဲ့ကူပါတီကကုတ်ရကကုတ်အာဒီရင်လားဘူးဘူးဒီကကုတ်ရကကုတ်အဲ့ဒီကရကတဲ့သူပါလားဝေးမူမူကရွေဖကရွေဖကရွေရမေကသူပါတီကကုတ်ရကကုတ်ကဲမနန်းရွေစိုင်မူနခီလာဝဝနီကိုနာကူကာယာ တော့ကိုရုပ်ကနေအဲ့ဒါလည်းကိုရုပ်ကနေအဲ့ဒါဘယ်လောက်ဝီတာပါလူကဘာဘူးနော်တကယ်ပြားပြီးတော့ပမှုဒီလက်အောင်လိုက်ပါပမစ်စိတ်ပမတကပါထိမနေဘာလို့ဘာလို့ပါဒီမူလက်အောင်လိုက်ပါကတော့နော်ခဏစတောက်ပြီးပြီးရောမဲကနထလိုင်းတာအမှုကိုရဒီမနေဟောနာမညဝင်မစတောက်ဝင်ရောအပန်းလည်းတော့ပါခေါင်းအစားကိုကိုွေးထိုင်နေလိုက်ဘူးစတောက်ဝင်ပြီးရောမလာလည်း ခရာသောတာထူးကိုရပါဘူးဘူးပချန်တော့ကိုရမှာလဲဘာမနိုင်အမေတာအောင်နန်းတို့အခွေမဲ့တည်တည်နေခရာသောတာထူးဘာတော့ဘာခေါင်းလို့အသာကိုခွေထိုင်နေမြမြဝင်းအမေတာလောက်ပါဖလန်ဆူနေမှာဗျာအောင်လာဝေဘောကိုဒီရပြီသလုံးမအောင်တော့ကဒူးလို့ဘောကဲမတော့နမမြဝေကတော့ဝိဓမ္မာသောတာထူးကိုရမမသာဘောသနာဝေရောသမဝိုက်ဖုံးသူဒီနိုင်သူရောဘုရားပြပါနာစိတ်ဘောနဲ့ဆူရမှာလေ 农舍农舍婚礼吧？哎哥，伢不卖苦吧？伢老娘婚纱婚礼，我婚纱你讲的，完了我搞婚纱办人家的，不让我妈吃不了。မစက်ဘူးလာမစက်ဘူးရှာမဘူးဒုမလုံးအောင်လို့နေဟုတ်ကောဘာဝိစာတို့လို့ရိုက်မိကောင်ရိုက်ရတယ်မိကောင်ရမစမပေါ့ခွင့်ပါနေကြရဲ့ခွင့်ရနေတော့ကင်းရမလားဟဲ့ကောဘာလုံးလဲစမဘူးဟောလုံးမစမဘူးတော့မွန်းနေကပတိဒီနေ့ရွှေ့နော်ဘာလို့တော့မို့စတော့ဘူးမွန်းနေ Ya, kamu sani antafu. Ya. Mana? Ka lalu setahun no, ya dah tahu no ne. Ya, kayu ya no. Mu setahun ya, jika tahu lah, ka setahun lah juga. Ka eh? setahun no, ka setahun. Mana? Mana? Mana? Setahun no, paling le, na ji jaja kuah de wane. Mana? Setahun kayu no, mana le? Nasu pele, tak uja. Kepat tak lah, bong setahun kayu wane. Kepat tak lah, bong. Mu siapa? Kuno no, mu tak bong. Mu tak bong. Ajena, weh. Oh, mu 说明哦，不长没有那别的还帅过。那么，那你矿上了？我们还上了盖世界南路。喂，你妈耶！哎，这还不办大包？没钱买了。我拿那木木大包。木木大包。盖里有呢？ဒီပါယောလုံးစုတော်ဝိုင်းဒီဘာသာစကားဝီဒီရလုံးဒိုင်အစုံနဲ့စေပါနဲ့ကဲဖေကဲဖေပါတိုင်းစုံနဲ့စေပါဘုံမင်းစကေတော်လာတယ်